एक्सफिग वापरून फीडबॅक डायग्राम तयार करणे या स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत ब्लॉक डायग्राम क्रिएशन वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आम्ही खालील डायग्राम बनविलेला आहे आपण यास ब्लॉक ट्युटोरियल म्हणूया कृपया या टुटोरियलची सुरुवात करण्यापूर्वी ब्लॉक्स ट्युटोरियल व्यवस्थित समजून घ्या या ट्युटोरियल मध्ये आम्ही या पेजवर दाखविल्याप्रमाणे ब्लॉक डायग्राम कसा तयार करायचा हे समजावू मी एक्सफिग वर्जन 3.2 पॅच लेवल 5 वापरेल आपण डॉट ने सुरुवात करू जे ब्लॉक्स ट्युटोरियलमध्ये मध्ये बनविले होते चला एक्सफिग वर जाऊ फाइल नंतर ओपन निवडू एंट्री बॉक्स मध्ये ब्लॉक एंटर करा आणि ओपन दाबा किंवा blockफिग वर डबल क्लिक करा फाइल वरील सेव्ह एएस पर्याय वापरून आपण हे फिगर फीडबॅक नावाने सेव्ह करू आपल्याकडे आता feedback.fig फाइल आहे ग्रिड्स वर क्लिक करून ग्रिड्स टाकू कॅनव्हास वर किंवा खाली करण्यास उजव्या बाजूचा स्क्रोल बार वापरू शकता प्रत्येक माउस बटणाचे कार्य वर उजव्या बाजूला दाखविले आहे ही भूमिका तुमच्या क्रियेवर अवलंबून आहे यात उदाहरणासह स्पष्ट करण्यास मी माउस उभ्या स्क्रोल बार वर घेते डाव्या बटणापुढील टीप पहा मी हे दाखविण्यास माउस हलवू शकत नाही कारण जर मी स्क्रोल बार वरून कर्सर हलवेल तर बटनाची भूमिका बदलेल लेफ्ट बटन कॅनव्हासला वर घेते आणि राईट बटन खाली डावे किंवा उजवे बटन क्लिक करण्याशिवाय आपण सेंटर बटनावर क्लिक करून कॅनव्हास वर किंवा खाली ड्रॅग करू शकतो याप्रमाणे तुम्ही वरील स्क्रोल बार वापरून कॅनव्हासला उजव्या किंवा डाव्या बाजूला हलवू शकता आता मी मिडल बटन क्लिक करेल कॅनव्हास पकडून आणि ड्रॅग करून बॉक्सला मध्यभागी आणेल जर मी माउस सोडते बॉक्स मध्यभागी येतो चला आता या बॉक्स ने सुरुवात करून फीडबॅक डायग्राम तयार करू हा बॉक्स कॉपी करू बॉक्स वर क्लिक करून त्यास निवडा माउस ला नवीन जागेवर घेऊन क्लिक करा आता काही टेक्स्ट टाकू आता टेक्स्ट बॉक्स वर क्लिक करू जे डाव्या बाजूच्या पॅनल वरून टी द्वारे निर्देशित आहे टेक्स्टचा आकार निवडू माउसला व्हॅल्यू बॉक्स वर घ्या आणि 16 एंटर करा सेट वर क्लिक करा ऍट्रिब्यूट्स पॅनल मधील टेक्स्ट जस्ट बटणावर क्लिक करू सेंटर अलाइनमेंट निवडू पहिल्या बॉक्सच्या मध्यभागी क्लिक करू ओ, मी बरोबर स्थान निवडलेले नाही कर्सर काढून टाकण्यासाठी मी वेगळ्या स्थानावर क्लिक करेल त्यानंतर मी बरोबर स्थानावर क्लिक करेल कंट्रोल हा टेक्स्ट टाईप करून माउस क्लिक करा आता आपल्याला बाणासह काही ओळी एंटर करायच्या आहेत पॉलिलाइन बटन निवडू ॲट्रिब्यूट्स पॅनल वरून एरो मोड बटन निवडून दुसरा पर्याय निवडू एरो टाइप बटन आणि एरो हेड वर क्लिक करू अशा एका पॉइंट क्लिक करा जेथून तुम्हाला ओळीची सुरुवात करायची आहे हव्या असलेल्या ओळीच्या अंतिम भागावर माउस आणा आता मधल्या माउस बटणासह तेथे क्लिक करू ओळ बाणासह तयार झाली आहे मला एक वर्तुळ ठेवायचा आहे डाव्या बाजूच्या पॅनेलवरून सर्कल ऑन द लेफ्ट निवडू आपण यास पहिल्या बॉक्सच्या डाव्या बाजूस ठेवू माउस क्लिक करा जसे मी माउस सरकवेल वर्तुळ मोठा होईल जेव्हा आपल्याला बरोबर आकार मिळेल तेव्हा माउसचे बटन सोडू ओ मला हवा असलेल्या वर्तुळापेक्षा हा वर्तुळ मोठा आहे मी या क्रियेला वरील एडिट बटन वापरून अंडू करू शकते आपण डाव्या बाजूच्या पॅनल डिलीट बटन वापरून हा ऑब्जेक्ट डिलीट ही करू शकतो हे आता करूया क्रॉस हेयर्स सह हाडांचा सापळा दिसेल सर्व ऑब्जेक्ट्सचे की पॉइंट्स ही दिसतील क्रॉस हेयर्स की पॉइंट्स वर घेऊन जा जे वर्तुळ दर्शित करते आणि क्लिक करा समजा चुकीचा ऑब्जेक्ट डिलीट झाल्यास चिंता करण्याची गरज नाही तुम्ही यास अंडू करू शकता एडिट बटणावर क्लिक करा माउस पकडा अंडू वर जा आणि माउस सोडा काही ऑब्जेक्ट्स जवळ ठेवल्यास त्यांना निवडण्यास त्रास होऊ शकतो तुम्ही ही समस्या झूम फीचर द्वारे सोडवू शकता डाव्या बाजूला वरील व्ह्यू बटणावर क्लिक करा त्यास पकडून एखादा झूम पर्याय निवडा मी zoom to fit the canvas वर येऊन माउस सोडते आता ऑब्जेक्ट्स मध्ये फरक करणे सोपे आहे आता मी वर्तुळ डिलीट करते अनझूम करू स्क्रोल बटन्सचा वापर करून मी डायग्राम मध्यभागी घेणार आहे मला डिलीट सिंबल ऑन ठेवणे आवडत नाही कारण चुकीने माझ्याकडून काही डिलीट होऊ शकते मी कोणतेही दुसरे बटन निवडून यास बदलू शकते मी डावे वर्तुळ निवडते मी पुन्हा वर्तुळ काढते मला या ओळीवरून आणखीन एक ओळ टाकायची आहे यासाठी अगोदर आपण ओळीवर डॉट टाकू डाव्या बाजूच्या पॅनेलवरील लायब्ररीवर क्लिक करू लायब्ररी पुस्तकांच्या ढिगाद्वारे दर्शविलेली आहे एक डायलॉग विंडो उघडेल लायब्ररीच्या बाजूला नन लोडेड सांगत आहे त्यावर क्लिक करून पकडून ठेवा उपलब्ध लायब्ररीची सूची दिसेल माउसला लॉजिक लायब्ररीवर घेऊन जा आणि सोडा स्मॉल डॉट वर डबल क्लिक करून त्यास निवडा डायलॉग विंडो बंद होईल आपण लहान डॉट सोबत क्रॉस हेयर पाहत आहोत क्लिक करून डॉट ला ओळीवर ठेवू कर्सर आणि लहान डॉट पुन्हा दिसत आहे आणि सुचवत आहे की आपण यास इतर स्थानावरही ठेवू शकतो आपल्याला तो डॉट इतर स्थानावर ठेवायचा नाही माउसचे उजवे बटन क्लिक करून यास बंद करू उजवे बटन अंडूचे कार्य करते यामध्ये डॉट ची निवड काढून टाकली आहे चला या डॉट पासून वर्तुळ पर्यंत ओळ काढूया पॉलीलाईन निवडू अगोदरच्या निवडी जसे की एरो मोड आणि एरो टाइप लक्षात ठेवल्या आहेत एक्सफिग एक सेशन मध्ये पॅरामीटर व्हॅल्यूज लक्षात ठेवतो डॉट वर क्लिक करा माऊसला ला खाली घ्या आणि क्लिक करा माउस ला डाव्या बाजूला वर्तुळाच्या खाली पोहोचेपर्यंत वळवा क्लिक करा माउस ला वर्तुळावर घ्या आणि माऊसच्या मधल्या बटणावर क्लिक करा वर्तुळाच्या डाव्या बाजूला कॉपी द्वारे आणखीन एक ओळ काढू एक्सफिकच्या च्या डाव्या बाजूला वर कोपऱ्यात असलेले फाइल बटन वापरून ही आकृती सेव निवडून सेव करू आता फाईलला एक्सपोर्ट करू पुन्हा एकदा फाइल बटनावर क्लिक करू आणि एक्सपोर्ट निवडू आता लँग्वेज निवडू आणि नंतर पी डी एफ आपल्याला feedbackपीडीएफ फाइल मिळेल पीडीएस या कमांडद्वारे फाईल उघडू आपल्याकडे आपल्याला हवा असलेला ब्लॉक डायग्राम आहे आपण आपला उद्देश पूर्ण केला आहे तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट आहे ब्लॉक ब्लॉकमध्ये वेगवेगळे ऑब्जेक्ट ठेवा रोटेट आणि फ्लिप या क्रिया करण्याचा प्रयत्न करा एडिटर मधील feedback.fig फाइल पहा आणि विविध घटक ओळखा लायब्ररीचा वापर करून संपूर्ण वेगळा ब्लॉक डायग्राम तयार करा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य national mission on education through I C T MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे आम्ही तुमची प्रतिक्रिया आणि तुमच्या सहभागाचे स्वागत करतो या ट्युटोरियलचे भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते धन्यवाद